俺は思い出すこの子の名前はカエルちゃんだそしてその名前を思い出すことで俺は自分のことも思い出す俺の名前は坂井戸名探偵だ 俺は名探偵としてこのカエルちゃんの死の謎を解かなくてはならない俺は世界の在り方すらも疑っていい世界のために何か自分の役割が用意されていると信じることはおかしいだろう Um...